rasmiy tashrif buyurgan mijoblab go'zallik qo'shiqlaridan birga endi bahramand bo'lamiz badiiy sahnada jasmin marhamat to'ylaringiz muborak bo'lsin Yoshlarga baxt tilaymiz baxtli saodatli bo'ling va besh ko'l odam kelib tabriklash hammamizga nasib qilsin xonadonlarimizda hamisha shuni yaxshi kunlar to'la bo'laversin hammalaringizni davramizda taklif etamiz ustozlarimizga qo'shiqlar bilan davom etamiz